perché il diavolo ci vuole così male? Perché il diavolo ci vuole uccidere, ci vuole distruggere? Perché? Perché siamo davanti a un tempo di cambiamento. Soffiano venti di cambiamento. E di questo che vogliamo parlare questa mattina. Vogliamo leggere in Esodo al capitolo 2, dal verso 23 al verso 25, e dopo passeremo ad Esodo capitolo 3, dal verso 1 al verso 10 avvenne che dopo molto tempo il re di Egitto morì. I figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridarono e il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe e Dio guardò sui figli di Israele e Dio si prese cura di loro. Capitolo 3. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo ad un roveto Mosè guardò ed ecco il rovetro bruciava col fuoco, ma il rovetro non si consumava. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il rovetro non si consuma. Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse Mosè, Mosè Egli rispose, eccomi. Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo santo. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto. Ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori perché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove i cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezei, e Jebusei. Ed ora ecco, il grido dei figli di Israele è giunto fino a me. Io ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Amen. Amen. Mosè vieni e adesso vai, perché è arrivato il tempo che io ho deciso, disse Dio, di far uscire il mio popolo dall'Egitto, di liberarlo era un tempo particolare, un tempo in cui finiva la sofferenza e iniziava il tempo della vittoria. E anche noi siamo in mezzo ad un tempo molto particolare. Il nostro paese vive una grande crisi economica, non c'è lavoro, ci sono problemi da ogni parte, ci sono malattie in ogni, in ogni posto, in ogni famiglia ci sono tante malattie e sono poche le persone oggi che muoiono di vecchiaia in mezzo a tutto questo anche la Chiesa oggi è divisa, si vive in religiosità, le famiglie sono distrutte, il diavolo le ha colpite, tantissime famiglie si sono separate, sono in divorzio, hanno problemi fra marito e moglie, ci sono problemi con i figli nei confronti dei genitori, figli che si trovano, genitori che hanno magari rapporti al di fuori del matrimonio. Il mondo è pieno di cattive notizie andiamo avanti e la situazione sembra peggiorare sempre di più. Cattive notizie guardando i telegiornali, cattive notizie dagli amici, cattive notizie del mondo, cattive notizie della famiglia, cattive notizie per l'economia, cattive notizie per la salute. Questo è tutto quello che noi stiamo ascoltando. Però in mezzo a questo, questa mattina c'è una notizia diversa. questa mattina c'è la notizia che viene da Dio, questo è quello che lo Spirito Santo sta dicendo questa mattina, che in mezzo a questa oscurità Dio sta iniziando a soffiare venti di cambiamento. Lui sta soffiando e porterà venti di cambiamento, venti di benedizione per le nostre vite, per le nostre case, per le nostre famiglie e per la nostra nazione. Questo è quello che Dio ci sta dicendo questa mattina. Forse tu sei qui e stai piangendo per la tua salute, forse sei qui e stai piangendo dentro per la tua situazione economica, forse sei qui e stai piangendo per la tua situazione familiare, per tuo marito, per tua moglie o per i tuoi figli, ma questa mattina Dio ti sta dicendo vengono tempi di cambiamento, vengono venti di cambiamento. Dio è venuto qua a vederci questa mattina una buona notizia. Le cose stanno per cambiare. E la buona notizia è che non le cambieremo noi, le cambierà Dio questa era la storia di Israele che abbiamo letto era successo un po' qualcosa di particolare nella storia di Israele c'era Giacobbe che durante la fame si rifugiò in Egitto se ne scappò in Egitto e mentre c'era un periodo di grande afflizione Dio usò Giuseppe per liberare il popolo di Dio che cosa è successo? è successo praticamente che a un certo punto Giuseppe fu venduto dai fratelli si ritrovò praticamente in Egitto come schiavo, però lì Dio fa un miracolo. Lui rimase fedele a Dio. Pensate un pochettino che Giuseppe venne tentato dalla moglie del suo capo. Se Giuseppe non avesse detto niente, probabilmente non sarebbe andato in prigione. Ma dato che lui aveva deciso di seguire il Signore, decise di non stare insieme alla moglie del suo capo e questo purtroppo causò la sua prigionia. La moglie di Potifari iniziò a gridare, lo accusò Giuseppe di, averla, eh, di aver tentato di fare violenza su di lei e Giuseppe fu imprigionato. E lì iniziò il periodo più brutto della vita di Giuseppe, dimenticato dalla famiglia, venduto dai fratelli, nella prigione per avere fatto una cosa giusta, mentre era lì a un certo punto si avvicinano delle persone lui interpreta dei sogni dice mi raccomando adesso che uscite ricordatevi di me fatemi liberare dal faraone però la gente si dimentica di lui e proprio in quel momento mentre lui sta nel più profondo dell'abisso arrivano venti di cambiamento il giorno prima era nella prigione e il giorno dopo è viceré di Egitto tutto questo non fu per la bravura di Giuseppe non è mai per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio quindi Dio fece un miracolo e portò Giuseppe da una condizione distrutta ad una condizione di essere vicere e grazie a questo tutta la sua famiglia che poi si riconciliò poteva avere praticamente tanti anni di prosperità vivere bene e vissero praticamente 71 anni sotto la tutela di Giuseppe, Giuseppe era il viceré di Egitto, quindi il meglio del paese era intorno a loro. Loro riuscirono ad avere beni, ricchezze, però la Bibbia dice che morì questo faraone che conosceva Giuseppe, morì Giuseppe, passarono degli anni e il nuovo faraone non sapeva quello che era successo e si dimenticò di tutte le cose buone che Giuseppe aveva fatto. E quindi iniziò un tempo di schiavitù iniziarono schiavitù non per 10 anni, non per 20 anni, ma pensate non per un secolo, per 430 anni. Immaginate 430 anni significa praticamente 5 generazioni. 430 anni che erano schiavi. Ormai avevano perso anche la speranza di poter uscire fuori da quella schiavitù e quando noi siamo in difficoltà, siamo nei problemi e queste cose continuano per tanto tempo, alla fine noi perdiamo la speranza. Diciamo mi devo abituare così, devo accettare questa malattia, devo accettare questa situazione familiare, devo accettare che non mi, son, non mi sento bene. Ma questa mattina la parola di Dio ti sta dicendo che tu non devi accettare più niente, che iniziano a venire tempi di cambiamento, soffrono venti di cambiamento. Dio cambierà la tua situazione cambierà la tua casa, Dio cambierà la tua famiglia, Dio cambierà la tua salute e Dio cambierà la tua eh, economia. Immaginate, dice la Bibbia, che loro più erano oppressi, più si moltiplicavano. Talmente che erano così che si moltiplicavano che a un certo punto il faraone ordinò che tutti i bambini che dovevano nascere dovevano essere uccisi. E ordinò di far gettare questi bambini nel mare. Immagina la scena già sei schiavo e gli schiavi di allora non erano non è che avevano la televisione in camera no, erano schiavi non avevano niente non solo sei schiavo tu tuo padre era schiavo, tuo nonno era schiavo il tuo bisnonno era schiavo, quindi c'era una speranza però ti nasce un figlio dici che bello, perlomeno c'è un figlio viene qualcuno e ti strappa tuo figlio dalle braccia per andarlo a buttare nel fiume e tu non puoi fare niente per contrastare questa cosa Immaginate come si dovevano sentire queste famiglie. Immaginiamo come molte volte molti di noi si sentono. Ci sono delle situazioni che ti piovono addosso, non le decidi tu. Ti viene una malattia, non l'hai decisa tu. Chiude la fabbrica dove stavi lavorando, non l'hai deciso tu. Stai sull'autostrada e ti urta una persona a 150 km all'ora, non l'hai deciso tu. ma vengono tempi di cambiamento si compie la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. La Bibbia dice che Dio ascoltò la loro preghiera, ascoltò il loro grido. Questo ci fa capire che loro erano lì e pregavano Dio. Quante volte noi invece davanti ai problemi, davanti alle difficoltà, non ci dimentichiamo, cioè ci dimentichiamo di Dio, non ci andiamo mai a rivolgere a Dio. Ah, ha chiuso la mia fabbrica, va bene, troverò un altro posto di lavoro allora mi vado, vado, cercherò il politico, cercherò l'amico che mi può aiutare a trovare un posto di lavoro. Ma qui il popolo di Israele no, il popolo di Israele iniziò a gridare davanti al Signore. E Dio, dice la Bibbia, che ascoltò e Dio stesso dice io scendo e compio, io ti aiuto. È una cosa grande, Dio manda Mosè. Guardate, quando Dio si muove e fa qualcosa è tremendo. Noi spesso pensiamo che la soluzione sia un buon medico. Signore, ti prego, aiutami a trovare un buon medico che mi possa curare. Signore, una crisi economica, fai in modo che la banca mi possa concedere un prestito. Ma quando Dio invece opera in prima persona, allora la malattia sparisce, i tumori spariscono, i posti di lavoro arrivano all'improvviso, in maniera soprannaturale, perché non è per forza, né per potenza, ma è per lo spirito di Dio. Quindi Dio cosa fa? Manda Mosè. Tutti ormai si erano dimenticati di Mosè, non lo conoscevano neanche più Mosè. Mosè stava ormai con la famiglia, aveva le, pecore da guardare di suo suocero, però a un certo punto Dio parla a Mosè e gli dice Mosè io ho ascoltato il grido vai perché io ho deciso di liberare il mio popolo io, Dio dice io lo farò quindi Mosè parla col suo e dice me ne devo andare devo tornare dalla mia famiglia perché Dio sta dicendo che soffiano dei venti di cambiamento Mosè stava, doveva andare lì e portare una buona notizia qual era la buona notizia? sono stati 430 anni di schiavitù ma Dio sta dando una buona notizia sta dicendo che vengono venti di cambiamento e anche questa mattina tu puoi essere stato attraverso tanti problemi, tante difficoltà, tante malattie, forse la tua famiglia ha rischiato di dividersi, forse i tuoi figli sono stati in vie sbagliate, ma Dio questa mattina ti sta dicendo stanno per soffiare venti di cambiamento. Amen. Perché quando Dio promette una cosa, Dio la compie. Quando Dio promette una cosa per la tua vita, Dio la compie questa cosa questa mattina come una promessa. Dio ti sta promettendo che Lui stesso interverrà nella tua situazione. Dio stesso si farà carico del tuo problema. Non sarà un medico, non sarà qualcuno, un politico che ti aiuterà, no. Tu vedrai e riconoscerai che è la mano di Dio. Come lo farà Dio? Non lo so, ma lo farà. Perché quando Dio dice una cosa, Dio la compie. E cosa succede? Che mentre Mosè sta per tornare, per fare quello che Dio gli ha detto fa, di fare, praticamente dice la Bibbia che Dio stesso va per farlo morire. E poi fra poco parleremo di questa cosa. Dio sempre ha inviato persone, messaggeri che danno buone notizie, perché a Dio piace la buona notizia. Amen. Dio fa giustizia a coloro che gridano a Lui giorno e notte. Oggi però noi abbiamo molti dubbi, abbiamo molte, molte, molte preoccupazioni. Perché? Dice sì, Dio esiste, però può essere mai che Dio si preoccupa proprio di me? Vabbè, Dio sarà lì nel paradiso a preoccuparsi di far cantare gli angeli, di far muovere le stelle, chi lo sa? Può essere mai che tutta la faccia della terra, tutte queste persone, ma Dio si va proprio a preoccupare di me, della mia malattia, della mia situazione, della mia famiglia, del mio problema, può mai essere che Dio si preoccupa proprio di me? Sì. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio proprio per te. Devi credere in Dio questa mattina. Dio ti sta dicendo che Lui interverrà, che Lui lo farà. Dio non si preoccupa di tante cose, Lui si preoccupa di noi perché noi siamo l'oggetto del suo amore. Amen? Cosa dobbiamo fare noi? Arriva la buona notizia, Dio ci ha detto che compirà ogni cosa, che farà ogni cosa. Noi cosa dobbiamo fare? Quando Mosè stava per andare, dice la Bibbia che Dio stesso lo voleva uccidere, perché il figlio non si era circonciso. Che cos'è questa circoncisione? La circoncisione rappresenta il fatto di tagliare il prepuzio della carne del membro maschile. Ancora oggi tutto il popolo ebraico e anche gli arabi praticano la circoncisione. E questo era praticamente una cosa che riguardava un patto che aveva fatto Abramo 75, quando aveva 75 anni. In Genesi 17, dal verso 1 al verso 8, possiamo leggere il patto che Dio aveva fatto con Abramo. Quando Abramo ebbe 90, 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e sii intero. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo, quanto a me, ecco, io faccio con te un patto diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Ti renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò diventare nazioni e da te uscirò e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, impegnandomi ad essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. E a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero. Tutto il paese di Canaan in tua proprietà per sempre e io sarò il loro Dio. Dio promise di essere loro Dio, di proteggerli, di custodirli, di moltiplicarli, di guarirli, di benedirli, però c'era dall'altra parte una controparte che loro dovevano fare. Loro si sarebbero impegnati a circoncidere tutti i maschi. Quindi questa era la loro parte. Dio si impegnava ad aiutarli, a custodirli, ad amarli, a benedirli, a provvedergli per tutto quello di cui avevano bisogno e loro si impegnavano dall'altra parte a circoncidersi questo doveva essere fatto prima di entrare nella terra promessa però Mosè non lo fece Mosè aveva ancora delle cose che doveva tagliare da sé noi stiamo dicendo una cosa Dio vuole fare grandi cose nella tua vita Dio vuole benedirti, vuole risolvere il tuo problema di salute, vuole risolvere il tuo problema economico, il tuo problema familiare, vuole risolvere ogni problema, ma tu hai bisogno di circoncidere la tua carne, cioè devi togliere da te le cose che a Dio non piacciono devi togliere da te il peccato, devi togliere da te l'opera della carne. Galati capitolo 5 verso 19 ci parla di tutta quella che è l'opera della carne. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste circa le quali vi, vi prevengo, come già vi ho detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Noi entriamo nel regno di Dio. Nel regno di Dio non c'è malattia, nel regno di Dio non c'è povertà, nel regno di Dio non ci sta divisione. In cielo le strade sono oro e le vie sono di cristallo e tutto è benedetto da Dio. Non c'è sofferenza e non c'è malattia. Però per poter entrare nel regno di Dio dobbiamo circoncidere il nostro cuore, dobbiamo circoncidere la nostra vita, dobbiamo togliere da noi fornicazione, ire, ghiottonerie, risse. Dice, ma vabbè che fai ogni tanto mi arrabbio? Anche Mosè si arrabbiò una volta e per questo ha perso la terra promessa. Dobbiamo togliere le opere della carne, togliere le cose dal nostro cuore. Vabbè, che fa che vedo la pornografia? Fa. Questo rovina il tuo matrimonio. Cosa fa che faccio una lista ogni tanto e picchio qualche ucraino per la strada? Fa. O che mi ubriaco ti impedisce di entrare nel regno di Dio. Nella scrittura si parla di alcuni versi che mi hanno impressionato, che dicevano una cosa, immaginate i soldati che andavano a fare la guerra in Israele, oltre alla spada e lo scudo, portavano con sé una stecca. E questa stecca serviva perché quando loro facevano i loro bisogni, dovevano scavare e li dovevano coprire cioè immaginate un soldato che sta facendo la guerra che gli viene una cosa fa la cacca però non la deve lasciare lì la Bibbia gli ordinava di coprirlo e spiegava anche il perché diceva perché Dio cammina in mezzo all'accampamento ed è un Dio santo Noi, Dio sta per dirci io camminerò nella tua vita io camminerò nel tuo problema, io camminerò in mezzo alla chiesa, io camminerò in mezzo alla tua casa, io camminerò sulla vita dei tuoi figli, però io sono Dio Santo e tu devi ricordarti di circoncidere il tuo cuore, di togliere le cose che non sono buone davanti a Dio. Sapete anche quando ci fu la prima chiesa, quando Pietro iniziò a predicare il Vangelo, Dio si iniziò a manifestare in maniera potente, iniziò a camminare in mezzo alla chiesa. Però ci furono due persone che non circoncisero il proprio cuore. Si chiamavano Anania e Safira. Erano marito e moglie. Loro vendettero un campo, nascosero una parte dei soldi, dissero delle bugie, mentirono. La, la Bibbia racconta che loro morirono. Morirono nella chiesa. Sapete, Dio è, è qualcosa di meraviglioso però guai a giocare con Dio voi potete prendere in giro il pastore potete prendere in giro un essere umano un poliziotto, chiunque ma Dio non lo potete ingannare quindi tu questa mattina ci ha andati con una buona notizia il diavolo forse vuole ucciderti, vuole distruggerti, però Dio sta dicendo io mi farò carico di te io opererò nel tuo problema, io opererò nella tua situazione, ma tu devi circoncidere il tuo cuore. Devi iniziare a togliere dalla tua vita tutte le cose che a me non piacciono, tutte le cose che non sono secondo la mia volontà, tutte le cose di cui la Bibbia parla, no? che a Dio non fa piacere. E tu vedrai che Lui opererà non per forza, non per potenza, ma per, tuo, per lo Spirito di Dio. Dobbiamo togliere il timore, togliere la paura. Dobbiamo iniziare a pulire la nostra casa e poi iniziare a vederci lo spettacolo. Sapete quando entri nel cinema, prima fai tutte le cose che fai, compri popcorn, poi certo dici, ah, adesso voglio vedere quello che succede. E così è con Dio. Noi ci dobbiamo alzare, però ci dobbiamo sedere. Dice com'è? Devi alzarti perché ci sono delle cose che devi fare tu. Poi ti siedi e vedi le cose che fa lui. Infatti Isaia 52, i primi due versi dice così, risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, ossio, indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa, perché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, poi dice, levati, cioè alzati e mettiti a sedere, o Gerusalemme Sciogli le catene dal collo, o figlio di Dio che sei in cattività. Alzati e mettiti a sedere. Qualcuno dice, ma mi devo alzare o mi devo mettere a sedere? Alzati per toglierti la polvere, per rimuoverti i peccati, per togliere le cose nella tua vita che non piacciono a Dio e poi siediti a goderti lo spettacolo. Questa mattina Dio sta dicendo, io farò cose grandi nella tua vita, ma non mi posso avvicinare a te fino a quando c'è il tuo peccato, fino a quando non rimuovi queste situazioni, altrimenti rischierai di morire ma quando tu togli queste cose allora sì siediti e di lo spettacolo verso 5 e verso 7 e ora cosa faccio qui io dice l'Eterno mentre il mio popolo è stato portato via per nulla quelli che lo dominano lo fanno gemere dice l'Eterno il mio nome è continuamente bestemmiato tutto il giorno perciò il mio popolo conoscerà il mio nome perciò comprenderà in quel giorno che sono stato io che ho parlato, eccomi. Quanto sono belli sui, sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che rega belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Dio regna. Questa mattina Dio ci sta dicendo, vengono venti di cambiamento per la tua vita, per la tua casa, per la tua famiglia. Vengono e se tu vuoi ricevere questo metodo questa mattina, allora puoi venire avanti, noi pregheremo per te, perché lo Spirito Santo è qui. Lui vuole benedire la tua vita, alziamoci all'impirmi, adoriamo il Signore. Devi prepararti perché vengono tante benedizioni. Alzati e poi siediti. Togli le cose che ancora impediscono a Dio di operare nella tua vita. Circoncidi il tuo cuore questa mattina. Vengono soffrono venti di cambiamento. Soffrono grandi venti se vuoi ricevere questa nuova onda dello Spirito, vieni avanti, se vuoi ricevere